her, Mann, Alter. Oh, ist da einfach dieser Loser, der nichts kann, der, der arm ist und der kein Geld hat, um sich etwas zu kaufen. Oh. <laughs> Junge, geh mal weiter, Alter. Du kannst echt gar nichts. Du bist so ein Loser, Alter. Oh mein Gott, geh mal weg, Junge. Du bist so cringe, Alter. Oh mein Gott, was ein Loser. Das ist das Einzige, was meine Mutter mir holen kann und ich bin stolz drauf. Deswegen lass mich in Ruhe. Oh, hast du etwa etwas gesagt? Lauf mal weiter, Alter. Junge, du bist so ein Loser. Ach, du bist ein Loser. Versteh das doch einfach, Alter. Was willst du eigentlich noch in dieser Schule? Wie bezahlst du das eigentlich? Du hast doch eh kein Geld. <laughs> oh. Ey, habt ihr eure Handys dabei? Ja, ich kann mal mein Handy rausholen, aber ich habe ein bisschen ein altes, aber das funktioniert noch, das ist aber okay. Oh nein, ist da etwa schon wieder dieser selbe Typ, der Loser, der nichts hat und nichts kann. Boah, du tust mir wirklich leid. Oh mein Gott, jetzt geht's ab. Was tust du eigentlich immer noch in unserer Schule? Ich meine, du hast doch eh kein Geld, um dir ein paar Sachen zu kaufen. Wie bezahlst du dann schon für diese Schule? Ich hab doch gesagt, meine Mutter hat nicht genug Geld, um mir etwas zu, zu kaufen. Oh mein Gott, habt ihr das gehört, was er gesagt hat? Oh nein. Und woher hast du eigentlich deine Klamotten? Guck mal, was du für ein T-Shirt bitte anhast. Oh mein Gott, du bist wirklich so ein Loser. Dürfte ich mal dein Handy sehen? Nein. Okay, ich gebe es dir zurück. Oh, hast du nicht gemacht? Oh mein Gott, du bist der Beste, Alter. Hast du nicht gemacht, Digga. Du bist der Beste, Junge. Oh war das Einzige, was meine Mutter mir holen konnte. Jetzt habe ich gar nichts mehr wegen dir. Merkst du es denn nicht? Du kannst einfach gar nichts. Du bist ein Loser. Du hast kein Handy mehr. Du hast alte Klamotten. Du kannst einfach gar nichts. Das ist einfach nur ein armer, armseliger Mensch. Du kannst einfach wirklich nichts. Alter, lass ihn doch in Ruhe. Warum musst du immer so gemein sein? Halt den Mund! Sag mal, lass sie doch in Ruhe. Was ist dein Problem? Wenn ihr genauso enden wollt wie der, dann macht ruhig so weiter. Das soll ich das meiner Mama erklären? Alter, meine Mutter, die hat mir gesagt, die kauft mir heute eine PS5, Alter. So richtig cool. Pa, der fährt sogar mit dem Fahrrad nach Hause. Oh mein Gott, hat der dann kein Geld, um dass ich meine, seine Mutter ein Auto kaufen kann. Da muss er sogar mit seinem 5-Euro-Fahrrad nach Hause fahren. Was willst du denn schon wieder? Du hast mir doch alles kaputt gemacht. Ah, genau, du hast kein Geld, Alter. Du, du machst dich einfach nur peinlich. Du bist ein Loser. Du kannst nichts, Alter. Ja, meine Mutter hat kein Geld für ein Auto. Deswegen, ich fahre besser mit meinem Fahrrad nach Hause, als, anstatt dass deine Mutter so viel Geld ausgeben muss. Einfach nur peinlich, Alter. Komm, gib mal hier deine Fahrradschlüssel. Hey, gib das her. Du willst dich zurück? Nee, ich gebe dir zurück. Was hast du nur gemacht? John, warum machst du denn so etwas? Tut mir leid, Frau Barbara. Äh, das war nur ein kleiner Spaß zwischen mir und ihm. Wir sind Freunde. Komm, wir werden jetzt mit deiner Mutter reden, ja? Ihr beide könnt schon mal weg. Hallo Mrs. Henry, wie geht's Ihnen? Hallo Mrs. Layla, was gibt es denn? Äh, ja, also Ihr Sohn, der mobbt andere Kinder in der Schule, weil die nicht zu viel Geld haben oder so auch immer. Ich habe gerade eben gesehen, wie er einfach von einem ähm, von einem Mitschüler aus unserer Schule einfach seinen Schlüssel genommen hat, seinen Fahrradschlüssel und das weggeworfen hat und jetzt muss er es selber suchen gehen. Und ähm, das geht ganz ehrlich nicht so weiter, weil das kann nicht sein, dass er die anderen Kinder mobbt. Es tut mir wirklich leid, ich hoffe, dass sowas nicht mehr vorkommt. Ich habe ihn eigentlich nicht so erzogen, aber ich weiß nicht, warum er so ist. Der ist manchmal einfach irgendwie komisch drauf. Wir müssen an den Sohn arbeiten und müssen ihn zu unserem Direktor schicken und da müssen wir drüber reden, klar. Er hat auf jeden Fall dafür sorgen, dass es nicht mehr passiert, klar. Ich hoffe, dass es nicht mehr passiert. Ob so andere Schüler ich hab dich nicht so erzogen. Aber Mann, dieser Typ, der ist ein Loser. Der hat gar nichts. Der hat, der hat nicht mal ein richtiges Handy. Der hat keine richtigen Klamotten. Der hat gar nichts, Alter. Der hat es verdient, gemobbt zu werden. Weißt du was? Als Strafe dafür kriegst du deine ganzen Geräte abgenommen. Dein Handy, dein Tablet, dein Computer. Wie kannst du diesen Typen nur in Schutz nehmen eigentlich? Der fährt sogar mit dem Fahrrad nach Hause. Der hat gar nichts. Aber Mama, krieg ich meine PS5? Nein, deine PS5 habe ich dir nicht geholt. Genau, genau, genau aus einem Grund, weil das heißt nicht nur, weil wir genug Geld haben, dass du andere Leute mobben darfst, ja? Wir werden auf jeden Fall dabei noch reden. Steig jetzt ins Auto ein. Also morgen werde ich dafür sorgen, dass du auch gemobbt wirst, ja? Dann wirst du das noch sehen. Dann zeige ich dir, wie du andere Kinder mobst. Aber Mom! Ah, hi Leute! guck mal den, was ist aus dir geworden, John, Digga. Richtig los. Junge, Alter, was ist aus dir passiert, Alter? Du bist einfach der neue Gordon geworden, <laughs> Digga. Junge, so ein Loser, Alter. Hast du etwa halt auch jetzt kein Geld mehr? Bist du auch jetzt arm geworden? Nein, das muss ich schon tragen wegen meiner Mutter. Ansonsten, Le Leute. Mann, ey. Hi Leute, ey. Na John, wo ist dein Handy? der hat keinen. So ein Loser, Alter. Oh mein Gott. Hat nicht mal ein Handy, Junge. Oh mein Gott, du bist so ein Loser. Nee, genau mein Handy Gordon, Alter. Ich hab Junge, geh mal weg. Leider. Du bist nicht mehr in unserer Crew, du Huren. Ey Leute, kommt schon, das ist doch nur aus Sicherheitsgründen, aber. Geh mal weg, weg keiner gar hat Lust nichts, auf dich, Alter. George. Ja, da ist ein Loser in unserer Crew. Gordon? Ja, John, was willst du? Ich wollte mich bei dir entschuldigen, dass ich dich immer so gemobbt habe. Ich habe jetzt alles zurückbekommen und ich wollte mich bei dir entschuldigen. Entschuldigen? Okay, also ich nehme deine Entschuldigung an, ja. Und ich habe noch eine Überraschung für dich. Und zwar habe ich zwar jetzt kein Handy mehr zurzeit, aber hier schenke ich dir ein iPhone X. Oh, <laughs> ein iPhone X? Ich hatte noch nie eins. Dankeschön. Aber nochmal als äh, kleine Entschuldigung, weil ich dich immer so gemobbt habe, habe ich dir noch hier ein iPad Pro geschenkt, ja? Gönnst dir. Ein iPad, den habe ich mir immer gewünscht. Ich habe mir immer ein iPad gewünscht und jetzt habe ich sogar das allerneueste. Vielen Dank. Ich danke dir echt. Oh, und äh, willst du mal vielleicht vorbeikommen? Irgendwie irgendwas zusammen spielen oder so? Ja, klar, warum nicht? Also, ja, ich muss jetzt auch mit dem Fahrrad fahren, weil meine Mutter, die hat halt jetzt so gemacht, weil ich nicht mehr gemobbt habe. Jetzt soll ich alles zurückkriegen. Also ich fahre jetzt mit dem Fahrrad mit dir. Okay, danke nochmal.